جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد تشہد کی حالت میں بیٹھے بیٹھے دس دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تہو الملک و لہو الحمد بیدہ الخیر یحیی و یحیر و ہوا علا کل شہین تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بری چیز سے ہر شیطانی وار سے اسے بچا لے گا اگر وہ فجر کے وقت پڑھ لے تو شام تک اور اگر وہ مغرب کے بعد پڑھ لے تو صبح